माय मराठी माय बोलीचं महाचार नको नको मना

Go! काला जिए उड़ी पड़े जाए माँ काला जिए उड़ी पड़े काला जिए उड़ी पड़े बजवा